Yeah, doble tiempo, bro. uno. Que no lo hace como yo, cada vez que caigo con todo el flow encima en la base. No que hace como yo, porque cada vez que ¡Ay, y Argentina de Flow les van a dar la clase. Me van a dar la clase, mi Mira, te voy a joder. Ey, quiero que me hagan loco oh. la gente argentina. Yo tengo el nivel. Oh. Ey, mira, un gordo, un gordo. Y eso le queda bien. Un anuncio de perder peso. Pero ¿cuál es el oh. antes? ¿Cuál es el después? Ya. Sí. sí. Rapea cada vez que tiene flow que no se me discuta. Cada vez que voy rapeando, siento que la gente es puta. Soy oh. un gordo hijo de puta porque tengo la que. Soy un gordo hijo de puta porque tengo technique. No a la Red Bull por tu falta de skill. Por no ser gordo hijo de puta, por ser un gordo violín. Ay. Se rapeó con estilo y va con estilo en la boronga. No lo hace como hace porque tengo la verdad gigante y juro que se la comento a corta. Es imposible que le ve que tengo ustedes en primera ronda. Vete ¡Ah! conmigo de nuevo, mi compañero, yo le meto a fuego. Estos ¡Ah! son gordos, hijo puta, cuando lo ejecuta, la verdad que me desespero. Vengo con toda la rima para meterle el orto carbón y prenderlo a fuego. doble tempo, puta, lo que pasa es que no muero. Cierra Cerra los gente que tenés el level de freestyle que puede tener el force. Sony rapea con todo este flow que todo el mundo me lo conoce. Veniste ah. Me dice de gordo violín, este gil de mierda, a vos quién te conoce. Lo dice por la violada que yo le pegué en el 2014. Pero se saca el 15. Me violó en el 2014. Lo grita entre los 15. Tiene el estilo la puta. Rima poner replay. Me cogió 2014. Te cogí en el 16. Te cogí en el 16. Pero en las instrumentales. Estos tontos no tienen todos los metales. Yo tengo este flow y estos no le sale. Los verdaderos rap y no hablar cosas personales. Nada personales, el DJ me raya un poco sobre la instrumental. Yo no digo nada personal de ti en la tarima, más que nada porque me importa un carajo tu vida.